Gaur, otzaiaren hogeita bosta, zuaitzaren egun internazionala da. Hain zuzen ere, 2008ko data berdinean, Gernikako arbola berria landatu zen hemen juntetxean. Jakingo duzuenez, bizitzan hiru gauza daude egin beharrekoak. Liburu bat idatzi, zeme bat eduki eta gaur interesatzen zaiguna. Landatu alduzu zuaitzik? Gernikako jendeari galdetu diogu. Bueno, iruretatik e, bat bakarrik egin eta e, alaba bat eukitxi, eh? Bai, bai, e, liburua landatu eskola mailan ebil izan da, zazken nengo ez dakiz urtetan, da urtero goten izan da, zuaitza landatzia. Eta idatzi hori, hori, e, ja, ez. Ez dakit nundi pe, ah, hori da. Liburuk iratzi asko, Ez, iratzi ala irakurri? Ez, idatzi. Ah. Denok irakurri du. Ah, ba, iratzi bat ibez. <laughs> Bai. ba, bakarrik e, eh, zuaitzak landatu ditut. Bai. <laughs> Baina lana zen orduan. Umeak? Ba, ez dakit. Bat edo beste hortik izango ditut. Hala, fantasma. Ez duzu ligetan da. Zer dinezu? Eta libururik idatzi duzu? Liburuk idatzi? Ez flipatu, neska. Ba, nike eh, zuaiz bai bai landatu nahen orain dela. Gainera Gernikako arbolaren semea zen. Nola eta hori? Ba bai, aldatu zutenean zuaitzez, ba, banandu zituzten amar milakit, ba, eskurrakin, abonoa, tiestoa, amar, amar milakit jendearen txat. Eta bakoitzan bi, bi eskurrekin, ba, landatzeko. Katu, eh? Baina nire osabak dino horiek ez direla benetako aritzaren eskurrek. Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Eta gainera, Gernikako arbola berriaren landaketaren aurka egon zan. Bai. Eta nor da bai. zure osaba ba? Ba, nire osaba prudentza zabala da. Oso pertsona iso elebrea, zientifikue da, biologu, eh? Bai, gara eh, gobernuan egon zan lan eitzen ez dakit natura ondarearen gobern, eh, zera, zuzendari edo ez dakit. Baina, esperimentuetan eta bai, bai, asko ekertu du eh, Garnikako arbola, bai elkarrizketa bat egin aldiogu bere osabari eta... Bai, bai, bai, bai, gure badozua, ba, gernikatik eh, kilometru gutxira. Berak azalduko dizue zuaitzei buruz nahi duzuen guztia. Ea izue, agian sortea izango dugu. Oso berezia da guztia. Prudentxe zabalaren gana eramango gaituzte. Lagunduko zaituzte. Gure plana horrela jarraituko du. Orain dela asko ez dudala ikusi. osaba, zer zabiz? Eureka, eureka, lortu egin dut. Goitik bera, goitik bera. Osaba, zer zabiz? Gravitatea itxaso, azkenean lortu dut. Gravitatea zean koska. Ze gauza simplea. Nortzu dira, oie? Alde mendik. Alde mendik, alde joateko esan dizuet. Osaba, gaur sekretua mantendu beharko dugu. Inor, ez du jakin behar. Zuaitza, berenengo urteetan goitik bera zintxilik mantenduz, gravitatean efektu aldaketa suertatzen da. Horren ondorioz, ileskorra bihurtzen da, talandatu ostean betirako bizirik irauten du. Konturatzen alzana, zer Den dena kontatuko dut. Zuaitz ileskorrarena izan ezik. Bueno, Saba, ni otziko utziko zaituzten lasai. Agur! Zuaitzaren egunean, zuaitzetan aditua daukagu gorekin, prudentzio zabala du izena. Botanikoa naiz, hemen egin dituen ikasketak. Ondoren, boiz, estatu batuetako e, unibertsitate batera, joan nintzen dotoretza ah, egitera. Bai, bai, interesgarria. Garaikotxearen gobernuan lan egin nuen. Gernikako arbola zeintzeko proiektu baten barne. Lehendakari aldaketa egin zutenean ni kanporatu ninduten, baina jarraitu nuen proiektu horrekin nire kabuz. Nire ikerketen emaitzak liburu honetan argitaratu ziren. Aha, aha. Orduan, Gernikako arbola ez da benetakoa? Gernikako bombardaketan ostean, arbola bota zuten falangistek. Aizkoraz. Eta horren ordez, Frankot beste bat landatu zuen. Bombardaketatik ona ez dugu izan benetako arbola. Ez dira hemengoak. Kanpotarrak dira. Atxeko hori da benetako arbola. Zure laguna zer dabil? Non sartu da? Zer egiten duzu hor? duzu hor? aldeko basurdeak arbola iagoten. Eta bihotzetik eskatu eskero, arbola biziko da orain eta gero.